Esto. щоб кожен сумний звеселився і радісно стало йому. Для того прийшов наш Месія, щоб нам нагадати про те, Господь наше поле засіяв, любов'ю, що в нас про. співайте дорослі, дорослі діти, слава Ісусу Царю.